Hemen dira argi eta garbi, bi eroi, zeu bezala, gezurreta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Argi eta garbiren showa! Komedia askotan estereotipo ez baliatzen da barre egin arazteko, eta lortzen dute, baina topikoek ez dute realitatea erakusten. Kolektibo oso bat estereotipo batera murriztea diskriminazioaren lehen urratsa da. Eta batzuetan, ezkara gara konturatu ere egiten. Begi luzeskak dituen edozein pertsona txinaterra da guretzat, eta handik datozen zenbait turista bezala portatzea espero dugu. Eta onartu egiten ditugu mulato bezalako hitzarrazistak neutroak balira bezala aurre iritzien morroi gara, baina ez erretarra guakarrik, raek berak ere estereotipoak erabiltzen ditu. Adibidez, 2000 eta amalaur arte akademiak ijito hitzari ematen zion definizioa, hon arte zina zen. Edo 2000 eta amazazpirarte akademikoek sexu aulari ematen zioten esanaia. baina aurre iritziriko kerrenak etorkinei ezartzen zaizkie. Etorkinitza, pobreziarekin lotzen dugu. Pertsona kanpotarra bada, baina aberatsa, besoak zabalik hartzen dugu. Emigrazioa delinkuentziarekin ere lotzen dugu. Naiz eta estatistikek esan, 2000 eta amazazpian jatorri atzerritarra zuten herritarren euneko 0,8 mabosolik zegoela kartzelan. Funtzean, estereotipoak besteen kontra erabiliz, Geuren nortasunaren aberastasuna ukatzen ari gara. Izan ere, Euskaldun adina modu dago nortasuna sentitu eta adierazteko. Azken finean, etiketen atzean eskutatzen den errealitatea ia infinitua da. Beraz, Kataluniar xurrrarena, Andaluziar festazalearena eta Euskaldun baldar eta inuzentearena, hobe txisteetarako uztea.